أمل العرب لا تسألوا مريض الهوى كيف الحال لا تسألوا مريض الهوى كيف الحال واسأل طبيب العشق أين الدواء لا تسألوا مريض الهوى كيف الحال واسألوا طبيب العشق أين الدواء فالعشق داء فالعشق داء يشتعل في الوجدان فالعشق داء يشتعل في الوجدان كالجمرات كالجمرات التي توقد المدفع وقت الشتاء كالجمرات التي توقد المدفع وقت الشتاء كالردماء التي هاجمت فصول العشاق كالرياح التي تعصف بالسفن في الأمواج ومحرقة الأكفان في عجائب الأزمان وللهوى وللهوى أمطار تقذف على زخات الأشواق وللهوى أمطار تقذف على زخات الأشواق وثلوج من الحنين وثلوج من الحنين تتساقط على أشجار الجوى وكأس مملوء برحيق العذاب ارتشفت منه الشفاء وكأس مملوء برحيق العذاب ارتشفت منه الشفاء كالمر أحيانا كالمر أحيانا الذي يسقي وجع أصاب سهم الأهداف والحلو مرة الذي يروي ساعات اللقاء كالمر أحيانا الذي يسقي وجعا أصاب سهم الأهداب والحلو مرة الذي يروي ساعات اللقاء فلا تسأل فلا تسأل مريض النوى كيف كان الفراق واسألوا مسافات كانت مرسومة بالهجران فلا تسألوا مريض النوى كيف كان الفراق واسألوا مسافات كانت مرسومة بالهجران وخطوات الأقدام وخطوات الأقدام ما زالت موجودة كالوش مع الرمال وخطوات الأقدام ما زالت مرسومة ما زالت موجودة كالوش مع الرمال وخطوات الأقدام ما زالت موجودة كالوشم على الرمال وكلمات تئن وكلمات تئن على السطور من الأوهام ودموع سكنت داخل شلال الأحضار ودموع سكنت داخل شلال الأحضار وعلوجنات سالت كالدماء وطيور الوفاء وطيور الوفاء هربت من حدائق الأوطان ود كلمات تئن على السطور من الأوهام ودموع سكنت داخل شلال الأحداق وعلى الوجنات سالت كالدماء وطيور الوفاء هربت وطيور الوفاء هربت من حدائق الأوطان فلا تسأل فلا تسأل الغياب لما تركت على الأبواب فلا تسأل الغياب لما تركت على الأبواب وهدمت لي قصرا وهدمت لي قصرا صبا شيدت له سياج فلا تسأل الغياب لما تركت على الأبواب وهدمت لي قصرا للصبا شيدت له سياج ومزقت لي صورة كانت معلقة على الجدران وتقطعت هنا وتقطعت هنا ستائر الصبابة في ضرب الأحزان وتقطعت هنا ستائر الصبابة في ضرب الأحزان وتناثرت حروفا كانت مكتوبة بين طيات الصفحات وتقطعت هنا ستائر الصبابة في ضرب الأحزان وتناثرت حروفا كانت مكتوبة بين طيات الصفحات وزبلت ورودا وزبلت ورودا كانت مزروعة في كراسات الشعراء وانتهت قصص وحكايات سجلت من أساطير الحياة وانتهت قصص وحكايات سجلت من أساطير الخيال وصار مكتوب فيها هنا مفتاح النوى هنا نبع الفراغ وانتهت قصص وحكايات سجلت من أساطير الخيال وصار مكتوب فيها هنا مفتاح النوى هنا نبع الرب مع تحيات دكتورة أمل العرب